پرده شناسی تار صفحه 33 در این توضیحات پرده ها معرفی شدن از اصطلاح پرده های اصلی و فرعی استفاده شده که اصطلاح کاملا درستی نیست و تنها برای راهنمایی نوتایی که بدون پیشبند و پسبند هستن مثل دو ر می به نام اصلی شناخته شدن و نوتایی که حالا کرون یا بمول دارن نوتای فرعی هرچند که میدونید به هر دستگاهی مثلا رکور کرون میتونه به عنوان یک نوت اصلی به کار بره و ر در اون دستگاه نوت فرعی باشه ترتیب پرده ها به این شکل در سازهای 25 پرده خواهد بود که رکورون، ر، می بمول، می کرون، می، فا، فا دیز یا سل بمول، سل کرون، سل، لا بمول، لا کرون، لا، سی بمول، سی کرون، سی، دو ر کرون می بمول می کرون می فا فا دیز سل و لا بمول در آخر در سیم زردمون هم اگر کوک بشه سل آزاد خواهد بود لا کرون لا سی بمول سی کرون سی دو دو دیز یا ر بمول ر کرون ر می بمول می کرون می فا فا سری فا دیز سل لا کرون لا سی بمول سی کرون سی دو دو دیز ر و می بمول در تارهایی که 28 پرده ای بسته میشه یه پرده بالاتر از رکورون به عنوان ر بمول بسته میشه یا دو دیز یه پرده پایینتر از فا به عنوان فاسوری و یه پرده پایینتر از دو به نام دو دیز یا ر بمول بسته میشه